machucado, machucado como é que ficou? Oi amigos, tudo bem? Eu sou Miguel Silva, esse é o canal do hashtag Miguel208 Eu vou falar de uma coisa que tem gente que gosta que também não gosta O verão é o mundo em calor Mas não pegando fogo, se pegasse fogo ia ser o um inferno Eu acho que o verão é quente porque o sol tá querendo dominar o mundo dentro da minha casa é muito quente porque o sol ele, vem assim, bate na porta. Depois tudo vira calor. Tipo, a porta pega fogo, abre um círculo assim. Aí o calor desenvolve, tá ligado? Eu sinto falta do ar-condicionado da minha escola. Nesse calor eu gosto de ir pra piscina, pra praia, pra melhor parte, o Alasca. Quando a gente tá indo pro Cuba, de gente para no Guanabara, eu venho assim, ó para aproveitar o ar-condicionado. Eu acabo tomando uns é, cinco banhos por dia. Sai calor de dentro do, do ventilador. A minha mãe disse que nesse calor dá pra safar, safar, safar, até fritar um ovo no chão. Tu comeria um ovo frito no, no asfalto? Seria nojento. Amigos, obrigado por assistir nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha, deixe mais sugestão dos, vídeos no comentário. Não. Deixe seu comentário também. Beijão, mas pela sombra, não esqueça o protetor solar. Parece até uma música. Antes pela sombra, o protetor solar.